ошентип биздин деле сапарыбыз иншалла кудайым буйрса жакындап калды талабул илм фаридатун аля кулли муслим илимди талап кылуу ар бир мусулманга парыз э пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан кээде ар бир мусулман эркек жана аялга деп айтабыз бул маани жактан туура бирок пайгамбарыбыз антип айткан эмес аял деген сөздү айткан эмес хадистерде негизинен ар бир мусулман адамга яғни еркек сыйғасы менен еркек мужской род менен келген да мұсылман адамға ілім алу парыз деп айтылған қаншалық деңгейде ілім алу парыз ар бирибиздин жауапкершілік жоопкерчилик ә, жыйырма төрт саат бойы жашообузда кандай мамилелер кайсы жерде кандай тийиштер болгон болсо ошолордун ар биринде алланын өкүмүнө тургузуу биздин милдетибиз да кийим кийесизби кийимге байланыштуу илимиңиз болсун анан кийим кийиңиз деген сөз да илими жок эле кийине турган болсоңуз анда алланын өкүмүнө каршы кылдыңыз тактабай эле кылып алдыңыз тамак жер алдында тамактын илими керек ә, э, тамактан илимини билип тұр анан тамак жеш керек ә, ошол сыяктуу эле улуу сапарга кетип атабыз бунун деле демек илими парз болуп эсептелет ким барбаса ага парз эмес ким барып аткан болсо ким ошого кадам коюп жаткан болсо демек ага парз болуп калат э мисалы бизге азыр намаздан орозо күнүмдүк соода сатык күнүмдүк адамдар менен болгон мамилебизден сырткаркы дагы бир илим парз болуп калды ал эмне умранын илимини билип алып туруп анан барыш керек экенбиз э мадинага байланыштуу илим пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға байланысты илем иә пайғамбарда қандай әдептер сақталады ал жаққа барғанда кейін меккеге барғанда емнелер қылынады сапарға шығамыз жолдоштор болады жолдоштарға байланысты эмне болуш керек қандай мамиледе болушубуз керек еркек аял аралас болобуз алардын ортосунда кандай мамиледе болуш керек кандай шариаттар бар ошолордун баарын билип алып так кыла турган болсок анан аллага сүйкүмдүү болот дин деп ошону айтат алланын өкүмү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн тартип сондықтан иншалла ә, э, сабақтарға активно қатысып аз әлі уақытымыз қалды э, кимдер ушу чүйдүн тегерегинде болсок жок дегенде бияка азыр жалабат оштогулар менен да сүйлөшүп атабыз ошқа менен кудайымыз ошко бир дагы чогултуп бір чоғылтып дагы бир чогултуп ушактарда бир сабак кылып койсок э, анан бияктагылар болсо катар катар сабактарды көбүрөөк кылып алсак иншалла сапарыбыз жакшы болот биринчиден билсең да коркпойсуң да алдыңда жолуң ачык болот туурабы бир жака чыгып алдың жолду билбейсиң барар жеріңді білесің мысалы картаны мындай қылсаң карта көрсетіп атады қай жақтан барасың бирок жолды білбейсің да жерде гаи бар қайсы жерде эмне бар билбесең қыжалат боло бересің да ошондой эле мындай сапарыбызды ачык алдыбызга коюп албасак куран хадис менен кыжалатчылык баса берет да эмне болот экен анан кандай болот экен депчи а биз азыр эми көбүрөөк алла кечирсин баягы тамак аш э, мындай напсты напсы кумарды көбүрөөк кандырып үйрөнүп калганбыз Э, көбінше сұраулар шу себеп менен түшүп атат да мындай тамакты кандай кылабыз анан кандай кийим алабыз эмне кылам барганда гостиница канча жылдыздуу депчи алланын өкүмүнө сурамай сурагандар азыраак бирок бул тарабынан сурагандар көбүрөөк болуп атат да эмне кылайын кандай кылайын кантип даярданайын башында чалганда эле канча акча деп элечи балким азирети айша энебиз радиаллаху анхага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам умра сапарында кайрылып туруп айткан о айша сенин канча бұл сапарда қанша ақша қаражат сарптасаң жана қанша қиыншылық көтерсең қаншалық қиналсаң ошоның деңгейіне жараша бұл сапардан бұл ибадаттан сен сооп аласың деген да демек ким сооптуу кылгысы келсе алланын алдында бир даражалуу кылгысы келсе ошончо кыйынчылык менен ошончо көп акча менен болуш керек экен да ысырапкерчиликтин негизинде эмес өз мындай багыттуу максаттуу бирок көбүрөөк сарптап көбүрөөк кыйналып хадисте дағы құранда дағы ажыларды аллах тағала сипаттағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сипаттағанда аш ас ағбар деген сөздерменен келеді да аш ас дегені эмне чачтары жүдөгөн бар дегені чаң басып қалған былайша айтқанда жүдөдү деген сөз да қиналды деген сөз жуынған жоқ басқа қылған жоқ мұрда мисалы ушул жерден ихрам байлап шығып кетеді эле да елестетсеңіз біз жерде мисалы зулхулайфада неше гостиницадан жуынып таранып беш жылдыздуу гостиницаданчы анан кийин эки миң жыйырманчы жылкы автобустарга отурабыз аяктан кетип атып анан зулхулайфа деп коет баягы мийкат ошол жерден баягы ихрам абалына кирбей туруп өтсө болбой турган чектер бар да ошол чектерден ихрамга кирип алып анан өтүш керек анан ошо менен өтөбүз автобус менен кондералар анын баардыгычы ар биринин алдына наушник сая турган деңгээлде мындай эң жакшы баягылар да мекке медина жалаң автобус шаар автобустардын эң жакшылары ошол жакта ошолор менен барасыз бир жолу самолетто жүрүптүр деп чоңдор деп деле чыгып кетти го ошо автобуста кетип атканы баягы болчу личный самолетто кетип атыптыр умрага деп яны ушундай шарттуу деңгээлде да анан барасыз ушу ихрам ошончолук эле да бир алты сааттай эле да барып туруп анан кийин таваф кылып коесуз саи кылып коесуз ошо менен чыгасыз көп болсо макул максимум айталы гассада эс алды башка болду деп он сааттай убакыт кетиши мүмкүн да ал мурда ошондой акыбалда ихрамда жуунбай атыр колдонбой тырмагын албай чачын албай э бир жерине жулунбай ушинтип бул жактан чыгып кетип ат менен кайра ошол жака барып ажылык кылганга чейин ушунча убакыт кылышат эле да а барышыңыз деле точно эмес кайсыл убакытка барасыз баргандан кийин канча күн күтөсүз дагы ажылыктын убактысынчы ошондой деңгээлдеги болгон амал болчу да болчу ошон үчүн мындай чачтары жүдөгөн кир чаң баскан деп хадистерде құрандарда ошон үчүн аллах таала көп мактап келет пайгамбарыбыз көп ошо менен ажылардын даражасын баяндаган о бул випке келиптир бул андай кылып келиптир деп мактаган эмес да ошондуктан иншалла азыртадан эле ниет кылып коелу барганда колдон келишинче орозо кармайм курбанчылык кылам тахаджуд уйку азыраак болот тамак аш азыраак болот напсини алдыга койсок эч качан ийгиликке жетпейбиз эч бир иште напсинин негизинде кыймылдасакчы өзүбүздүн каалообуздун негизинде кыймылдай турган болсок ал айбандык айбандык табият Beş tabiat borda birinchi mizaj deb qo'yadi manera munoz besh turda munoz bo'ladi bir munoz bor ayvonlarni munozi bor jonivorlarni ayvonatlarni munozi var, ikkinchi munoz var. odamlik munoz var, uchinchi munoz bor islom dinining munozi var, anan munoz var. iymondin munozi bor anan payg'ambarlarni munozi borda jonivorlarni ayvonatlarni munozi qanday desa ayvonatlarni munozi sul, jeb ichu Kumar qandiruv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 өзінің наци құмары өзінің каалоосунун ел арқасынан жүре берген бұл айбандардың жашоо тәртібі да болчу а екінші инсан адам заттың мінезі бар а, инсандық мінез қандай екен инсандық мінез деген қайырымдылық борыкерлік бұл инсандың мінезі ыймандуубу капырбы айырмасы жок байбы кембағал айырмасы жоқ адамдың мінез бар адам егер болсо адамдықтан шығып кетпеген болсо біреу қиналып жатқан болса қарап тұра алмайды ал айбанат болса дағы бір мышық болса да әлі қиналып өліп жатқан болса қарап тұра бермейді да ауырып қалған болса қарап тұра бермейді қиналғанға боры ориды борекер болады қайырымды болады бұл инсандық адамзаттың мінезі екен да бұл бұл иманға таңдық емес же басқа нәрсеге емес бұл адамдыққа таңдық нәрсе адам болғаннан кейін адамға аллах тағала мейірімділік сипат беріп қойған қайырымды болады да а үшінші мінез эмне исламдын мүнөзү бар ислам диндин мүнөзүсү бар исламдын мүнөзү эмне десе мындайча айтканда мусулмандын мүнөзү кандай болуш керек исламдын мүнөзү бул моюнсунуучулук моюнсунат ислам адамды сунууга итаатка алып келет эмне деп айтылган болсо болду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат момундун мусулмандын мисалы ушундай бир көндүрүлгөн колго көндүрүлгөн төө сыяктуу дейт кайсы төөлөргөчү кайсыл жерге эле олтургуза турган болсоң олтура калат эгерде ушундай учтуу болгон таштын үстүндө олтургузсаң дагы ошол жерде эле чөгүп калат дейт да чөктүрсөң дара чөгөт дейт яғни муслам ислам исламға келдім деген адам мұсылман болдым деген адамда өзүнүн каалоосуну өзүнүн личный амбициясын өзіне таңдық болған эле сыпаттардын негізінде қимылдабайды ал құран жана хадистің негізінде қимылдап қалады да бұл исламдың мінезіне демек келдіңіз деген сөз да хазіреті умар радиаллаху анху өзі өте бекем адам е мүнөзү ошондой эле анын четинде мыкачы болгон эмес азирети умардыкеде мыкачы деп сүрөттөп калышат мыкачы эмес өтө бекем адам болгон да бир сөз айттыбы сөзүнөн кайтпаган көк болгон өзүнүн оюн бербеген өзүнө өтө бекем болгон адам болгон да бирок куран жана хадис качанда ага айтылынса андан жумшак адам жок эле да куран хадис айтылып калса жок куранда мындай хадисте мындай десе дароо ошол жерден моюнсунуучулук сыпатына келет эле исламдын мүнөзү бар эле да қандай бай болбоңуз қандай би болбоңуз қандай даражадагы адам болбоңуз бирок куран хадистин алдында баарыбыз бирбиз да баардыгыбыз пендебиз баарыбыз алланын кулубуз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үмөтүбүз демек исламдын мүнөзү кандай экен исламдын мүнөзү урматтуу туугандар адам баласынын ичинде моюн сунуучулук сыпатты алып келет негизи ушуну кулчулук деп айтат кул деп эмнени айтат кул деген өзүнүн каалоосу жок аллахтын каалоосу бар ошонун аты кул ибадат деп құлшылық деп айтады айтат өзүбүздүн артқа қойып қойып алланың алланын алдыға қойып коюп ошоны құлшылық деп айтады қалауының негізінде диндин ішінде жүрүүнү құлшылық деп айтпайды ал напси кумардык алчы кумарпарастык парастық ал а негизги ибадат емне ияка набуду ияка нестаин саған ғана сыйынабыз сенден ғана жардам сурайбыз дегендин мааниси жашоодо сенің ғана каалооң орундалат менің қалауым эмес сен эмне деген болсоң мен ошого ыраазымын кайсыл учурга мага кандай буйрук берсең мен ыраазымын ошону аткарам эмне деп тыйган болсоң мен ыраазымын ошол нерседен тыйылам кандай мага келбесин ачуу келеби башка болобу бирок тыйылам мага кандай мамиле кыласың баардыгына ыраазымын алла сактасын баламды алып коесуңбу бала бересиңби бербейсиңби үйлөндүрөсүңбү үйлөндүрбөйсүңбү мекен бересиңби бербейсиңби ден соолук бересиңби бербейсиңби эмне кылсаң дагы мен ошого ыраазымын яны Ислам деген нәрсе не баш баш ийдирет екен да а имандын мүнөзү кандай имандын мүнөзү акыретти деп жашайт иман адамды акыретке үгүттөйт а пайгамбарлык мүнөз моюндагы сүрөт акыретти деп дагы жашаган бул пайгамбарлык мүнөз экен да ошол мүнөздөргө иншалла баардыгыбыз келели урматтуу туугандар аллахым кабыл кылсын